Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 4 mewakili pendidikan saya. dan sendiri organisasi kita dan anggota saya Risma Marti dan Rifai Suli Perempuan. misalkan akan menjelaskan tentang bab yaitu sendiri dari menunjukkan pertanyaan online. Nah, ini dari pertanyaan online ini adalah untuk kepentingan berkualitas, Erlangga punya seorang guru yang fasilitasi kerja secara online dan diskusi. Nah, ini seni dari seorang guru karena di diskusi tersebut, seorang siswa dirangsang untuk ya, eh, berpartisipasi aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas. Ada beberapa jenis pertanyaan. Anda asume pertanyaan yang mengajukan pertanyaannya yang memproduksi batu suara diri. Ada pertanyaan yang membuat sukses, dan ada pertanyaan yang membunuh. Juga ada yang pertanyaan yang membuat memperkuat agar eh, diskusi berjalan dengan baik di pertanyaan awalnya. Yang pertama adalah pertanyaan sukses, yaitu pertanyaan subjektif yang diketahui bukanlah juga mengharuskan mahasiswa untuk menghasilkan informasi berdasarkan pendapat pribadi dan pertanyaan evaluatif tidak memiliki jawaban yang salah karena mereka meminta siswa untuk mengevaluasi informasi dan merumuskan respon berdasarkan pendapat dan keyakinan mereka sendiri. Yang ketiga adalah pertanyaan pemecahan masalah. Pertanyaan pemecahan masalah menunjukkan menunjukkan menentukan sesuatu, dilema, tantangan, atau masalah yang harus dipecahkan. Siswa dipecahkan. Bersiswa menyikapi penyelesaian masalah dalam berbagai cara. Dan yang keempat, dan brainstorming. Pertanyaan ini menuntut siswa untuk menghasilkan sejumlah besar gagasan. Kuantitas dan keragaman ide sangat penting untuk keberhasilan pertanyaan brainstorming dan secara efektif mendorong berbagai anggapan. Yang kelima, pertanyaan kedua Pertanyaan kedua bisa untuk mengambil posisi pada suatu makanan kemudian memberikan pembenaran atas atas posisi mereka. Siswa harus memenuhi topik dan memberikan bukti dan meyakinkan. Kelima pertanyaan tugas ini bisa digunakan oleh guru untuk melakukan pertanyaan yang lebih efektif dan sukses. Ada pertanyaan yang membunuh, menggunakan pertanyaan yang membunuh ini pertanyaan yang membunuh yaitu pertanyaan yang membunuh pertanyaan yang membunuh yang pertama adalah pertanyaan yang memerlukan pertanyaan membunuh adalah pertanyaan yang harus dihindari ketika seorang guru mencoba untuk melibatkan para siswa dalam percakapan yang dinamis, pertama pertanyaan faktual, namun memiliki satu jawaban yang benar, yang harus didukung oleh bukti-bukti, sehingga mereka tidak mengundang diskusi lebih lanjut setelah mahasiswa menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi hanya ada satu pertanyaan yang benar, sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang bisa digunakan sebagai diskusi dan tidak ada perbedaan Pertanyaan pengambilan informasi yaitu pertanyaan siswa untuk meminta siswa untuk menemukan bagian tertentu informasi dari sumber misalnya buku, teks, sumber online seperti pertanyaan faktual jenis pertanyaan seperti ini tidak mendorong untuk terlibat dalam diskusi sekali pertanyaan benar disajikan, tidak ada yang sisa untuk membahas. Lalu pertanyaan yang berat. Tips untuk merancang pertanyaan yang berat yaitu dengan media independen. Yang pertama kita bisa tambahkan judul yang menarik. ini adalah melibatkan siswa bersenang-senang dengan foto, video, siswa mencintai semua hal yang visual. Nah, yang kedua, judul yang menarik. Sebuah judul menarik hati membantu untuk menangkap minat siswa. Sebab uh, judul yang menarik akan merangkum siswa untuk banyak pertanyaan dan berdiskusi. Nah, yang ketiga yaitu lapisi pertanyaan Anda untuk meningkatkan partisipasi dan membedakan instruksi semua pertanyaan berjenjang terdiri dari pertanyaan yang membangun satu sama lain dan bervariasi dan kompleks. Pertanyaan kontroversial atau polarisasi memungkinkan siswa sebagai fasilitator bahkan perlu untuk mengikuti ketika ekspresi sudut pandang orang eh, sini siswa akan menjadi fasilitator dan mengetahui sudut pandangnya yang tentunya pertanyaan yang membuat koneksi Pertanyaan yang membuat kondisi yaitu mendorong hubungan antar topik diskusi dan pengalaman hidup siswa. Jika siswa dapat terhubung dengan diskusi untuk keluarga mereka, teman, kelas, buku musik dan hobi, maka informasi yang sedang dibahas akan lebih bermakna dan mereka akan menyimpan informasi lebih lama. Yang keenam, fleksibel. Kadang-kadang percakapan akan menuju ke arah di mana Anda tidak mengantisipasi percakapan. Percakapan ini bisa sama berartinya dengan topik awal yang disampaikan. Disajikan. Hal ini penting untuk mengevaluasi setiap diskusi individu dan meminta tidak lanjut percakapan yang membuat sesuatu jalur tetapi tidak menghentikan tanggapan mereka. Jangan terjebak dengan dalam agenda Anda sebagai fasilitator. Bukunya terbuka untuk evolusi organik percakapan. Jadi kita fleksi, uh, sebagai guru kita harus fleksibel dalam berdiskusi, dalam pertanyaan-pertanyaan tetap pada jalur, tapi kita tetap fleksibel, artinya tidak kaku Fokus pada topik yang menarik. sesuai dengan judul yang menarik, kita harus memiliki topik-topik yang menarik untuk dibahas agar merangsang untuk siswa bertanya dan ber melanjutkan um, solusi, melanjutkan diskusi. Dan semua tingkat kelas tanpa memandang usia, pertanyaan tentang olahraga, musik, televisi, produksi, teknologi, dan metode budaya pakaian, misalnya memimpin kepentingan SD setiap hari, memasukkan topik dalam diskusi online Anda dapat mendorong partisipasi dan meningkatkan minat. Terima kasih. Eh, cukup sekian. ما أكثر من الجميع من فصيل وسنغيث من رحمة الله وبركاته